kailangan palagi may excitement, palagi may development. Otherwise, kung stagnant, walang development, uh, ah, tulog ang market. That's the reason why there's a lot of uh, company develops plant. Uh, like sa TPIE, sa Tropical Plant International Expo, which happens to be uh, every January, third week of January. So we have a convention every year. We call it Tropical Plant International Convention or Exposition wherein people all around the world gather and convene sa Fort Lauderdale sa Florida para makita yung mga bagong development which is kami involved din kami doon sa pag-develop ng mga plants na yun. So, uh, the projection was five years down the road. Pag pinost mo yung plan na dyan, in five years darating siya sa Pilipinas. So, hindi siya right away na uh, na dumarating. It has to be planned and strategically dapat inaano yan, pinaplan out yan. Hindi yan right away nalalabas. Kasi uh, you'll be surprised na sabihin nila, in five years from now, we are developing plans that has gold, silver, and blue copper. Yun. You'll be surprised after five years, may lalabas talaga na ganun. Exciting. Yun. So, sa mga locally, local nurseries, ang nangyari kasi parang parang same-same. Gaya-gaya, walang originality. And the reason why a lot of uh, plant people around the world visit the nursery is because of their development, of their product development. No? Like Thailand. Thailand is the mecca or a hub for a plant people. Yun yung mga bagong development na nakita ko sa Thailand. Siya yung kasi yung mecca. Siya yung center ng plant sa Asia. Same thing happened sa uh, Netherlands, no? sa Holland. Siya naman yung sa Europe na side. Tapos sa US naman is sa Florida. Florida and Hawaii. So ano doon nag-develop yung mga plants. Yun. So sa Asia, we are the contributor of the new development plan. Luckily, yung mga ano, yung mga ibang uh, big companies around the world na nagpa-plankton. Every year, andilipa sila sa Pilipinas. Nagka-hunt sila ng plankton. And uh, you'll be surprised. Yung mga plant na in-export natin from other country, I mean in-import uh, from other country, hindi nila pinapansin. Hindi nila pinapansin yun. Ang pinupuntahan nila yung mga gubato. Dahil sa naibig sabihin ng buhako? Jungle collected plant. Jungle collected plant. Yun. Kaya Renz galing yung word na yun. Hindi, hindi. Kanina Matagal ba? na yon yung mga manang natin. <laughs> yan. Yan. So yun yung ano, yung gubatong na yun, yun yung mga plant wild collected. Doon, ang yun reason bakit pupunta yung mga fauna. Kasi before the show, ano dyan na sila? mga ano yun eh, mga parang mga poacher sila. Kasi yung mga tao na uh, mga nagtitinda na galing sa gubat, hindi nila hindi sila aware na yung mga, uh, mga halaman na galing sa gubat ay mga bagong halaman at mga rare na halaman. So doon after yung mga foreigners. Kaya ako, pinupulis ko yung mga yun. Before the show, tinitingnan ko yung merchandise nila. Sabi ko, uwi mo muna yan, uwi mo yan, uwi mo yan produce niya yan by thousands. Ako bibili, labas natin sa kanya. Otherwise kasi, yung mga foreigner, pag nila, oh, pressure, pag nakita nila, bibili nila, pagdating nila sa country nila, tapos pinili nila after them. Okay? So, yun, that's the history of ano, Aryan Aroids. Ang mission and vision of Aryan Aroids is to give, no? yung tawag dito, to give informations and to give the the community like dito ano ang ang mission namin is to give uh, the community the livelihood and not only in this area kasi we have a lot of ano resellers and marketing partners na hindi lang dito which have, we also have in Bulacan we also have a in ano in in Quezon no so sa mga community we're in ando doon si Arid, nagbibigay kami ng trabaho. Nakausap ko nga ah, one time si Mayor, sabi niya, uh, Mayor, i-increase po natin yung voting power ng ano niya, ng dito sa atin, sa, sa sila. Sabi niya, Boyet, hindi ko na kailangan. Sabi ko, bakit naman po? Kasi ginagam, ginagampanan mo na yung trabaho ko para bigyan sila ng livelihood. Sabi niya, sabi ko, thank you po. Yeah. But then, very supportive naman yung ating mayor, Cory, ng sila, inanag-brief na sila ni Nerez, na they will help us all the way. Kasi nga, dahil sa community, na-develop gumanda yung buhay ng mga tao dito. Not only in this area, but siguro sa uh, half of the Silang people. Kasi knowing Silang kasi is a garden city or the garden uh, municipality in Luzon. So there are three garden uh, municipality in Luzon, which is uh, Bae, no, and uh, Iginto, Bulacan. So there are three, and number one, uh, sila is uh, kasama. Ayun. So ang mission naman ng RN and is to develop new plants and to develop new advancement no sa uh, uh, horticulture industry. No, we are heading actually na the industry by serving yung mga bagong mga approaches. Like we started uh, the marketing. So a lot of ano na, a lot of sellers now ngayon all over the Philippines are hiring mga marketing people to market their brands. Before, hindi ginagawa yon. So, yun, we are pioneer doing that. Kaya happy kami at maraming hindi namin kinoconsider as ano yung competition uh, that is, ano eh, kasi that's the way it should be. Um, the more competition, the more na mas happy. Kasi uh, ah, magbibigyan ng uh, reason or justification yung business mo kung may competition. Kasi hindi pwede maging lax. Kailangan you're always on the go, you're on, always on the watch kung ano nangyayari. At least, di ba, yung brain mo hindi siya natutulog, hindi siya, ano, kailangan palagi siyang active lagi kang ano. Yeah. So, masaya. Uh, so that's one of the vision of, ano, of RNRS. Also, is to develop mga, like this one, no? yung part ng RNRS, the Living Gathering. This is a part of a mental health solution. No? Mm. Mental health solution. Kasi before, uh, uh, ang laki ng tulong ng mga ganitong environment nowadays, like pandemic. No? Siyempre, ang mga tao, they don't uh, have time anymore visiting yung mga malls, closed area, kasi nakakatakot. No? So, one of the, ano nga, ang ginawa ni Aaron is to come up with a living gallery wherein everybody, it's an open area that everybody can roam around and uh, uh, can freely no, move. Kasi mas nahirap yun sa mall, contain masyado yun andun. So, nakakatakot. So, ang mga malls yon talagang suffering from uh, too much ano, too much uh, uh, e-, effects ng, ano, ng pandemic dahil talagang kahit anong gawin nila marketing walang pumapasok talaga ng tao. The reason why uh, like the like of Lego World, um, she's our partner, na yon every time na we have garden shows sa uh, Lego World, so tinatao and they are very thankful na every time we have shows with them, yung mga restaurant doon sa loob ng ano nila, natutuwa kasi maraming <laughs> sales. Yun, maraming sales. Kaya lang, that's temporary. After na wala na kami doon, nawawala na rin yung mga tao. At but at least, kahit pa paano, nare-renensyahan niya ang nila. So, maraming ano, reason. Uh, this area also is a, uh, aside sa mental health solution ng ating park, it is a depository. No? Pag sinabing depository, wherein you can find a lot of species all over the world no? na nakadeposit dyan. Actually, in fact, of the plants uh, being planted in the area are the holy grails, which are being protected na. No? So, hindi na sila nag-exist sa mga, ano, sa mga uh, situ or sa kanilang mga habitat because of over correction and uh, mga poaching. No? So maraming nangyayari ganyan sa mundo ngayon because of the demand ng plants. No? over no? over and you'll be surprised, wala na siya sa wild. And also, may mga instances of yung mga pinapatay yung bundok, so nawawala yung mga species. Yeah. So this is a uh, ang, ang way namin to help them is to have this area as a depository ng mga uh, plants na hindi na nag-exist sa, ano, sa, sa kanilang mga Ayan. So, marami ang concept ng, ano, ano, ng living gallery. Ano. It is a small and a compact uh, area, but then the content, no, yung laman ng plant is talagang diverse. No? from different, kasi like yung mga botanical garden, uh, nagiging ganun sila kalaki, massive. Pero the number of species, hindi naman ganun kadami. Dahil, because one species, pinupuno nila like, uh, siguro 500 square meter, isang species lang yun. Ganun ginagawa nila. But then, this living gallery, it's a representation of each uh, uh, unique variety of plant. So, kung may mga bisita nga kami dito, Rams, no? sabi nila, uh, parang baby uh, duck walk yung ginawa niya. Kasi every now and then may mga nakasigit na plants na, na nakaka-surprise. Kasi iba-ibang tao, hindi lang naman sila aroids, may mga palms, may mga ferns, maraming plant na ano na sila ang ang na-attract sila. So, each one of us, hindi lang tayo na-attract sa isang plant. Marami tayong plant dito na nakatanim na pwedeng magkaroon ng interest sa ibang tao. Okay, so uh, we have developed this living gallery. Uh, nagkuha kami ng friend from Davao, which is Benvenido Haro. Siya ang nag, ano, siya ang nag, uh, nag, uh, ano, nag-conceptualize nung, nung uh, Mossy, Mossy Forest. No? We call that area yung mataas na yun kasi Mossy Forest. Kasi below is uh, maraming moss na nilagay. So it's uh, it's a work in progress. Siguro in if you just took picture, no, makikita niyo yan, yung pag-progress niya every month. Makikita niyo, baka uh, pagpunta niyo dito, puro green na yan during that time because yung ibang mga species like yung mga tree ferns, wala pa silang mga dahon. So, uh, pagbalik niya yan, kaya sabi nga namin sa mga bisita namin, took a picture, then compare when you visit again. Yan. Kasi wala pa yung iba dyan. So, yan. Uh, yung mga rare species na nakalagay dyan, na kailangan namin bantayan. Kasi nowadays, ang daming mga instances all around the world nang nakawan ang mga uh, mga holy grails. No? Sa San Diego, sa mga like sa Q Botanical, kahit garden na yung mga botanical garden na yun, ninanakawan pa rin. Dahil sa demand ng plants na yun all over the world. So, yan, uh, we're still on on progress na enable namin yung mga plants. Hindi pa kami finished, no? Kasi uh, we took pictures and we submit sa mga botanical people and eventually they will uh, return it back para may label na. So ngayon, kasi kami collect na kami ng collect and over the years sa pagkukolekta, na nawawala yung mga tags. And yung mga tags minsan, nabubura. So, uh, we're in the process of uh, of uh, getting the names. So very soon, siguro in a matter of siguro mga two months, baka hopefully labeled na yung iba dyan. So, so interesting, no? Kasi yung iba dyan kahit mga small items lang, pero that's uh, few pieces uh, ah, natitira sa Pilip sa buong mundo. Yun. So, ang Living Gallery will be open, will be having a grand opening on September So, meron kaming friend na sabi ko, August na lang. Sabi ng friend namin, si Lawrence, sabi ang ghost na ang August. So, denied. <laughs> Ayan. So, September is a good month para i-open ang gallery. So, by that time, we have, uh, hopefully, no, talaga naka-install na lahat. I am working on the uh, second phase, which is yung sa taas. Yan. So, interesting kasi that will be the pump, the pump session. So we have a lot of pumps uh, na, na gathered all from South America, from the New World, from Africa, and from uh, um, uh, Malaysia. Uh, ang part ng Malaysia yon na napakihirap puntahan. Uh, Borneo, Borneo, Sarawak. Parang Borneo, Sarawak, yes. No. Uh, and pag pupunta kami doon, by the river, hindi siya mataas na bundok, pero it's a deep forest na sobrang lalim. No? So, we go by the boat. Sa gilid lang kami ng, ano, sa gilid lang kami ng, ng river. So, bababa na kami pag may nasaktan kami something. So, that's the time bababa kami. So, we gather yung mga seeds. Hindi namin kinukuha yung mga mother plant kasi we also protect the, the, the environment. So we don't get the money plant, we only get the betas. Para yung, produce, yung production ng, ng, ng, ng, ng similia o yung plant continues. So it's a very dangerous dangerous din kasi may mga sawa, may mga ano, may mga buhaya. So that on that area. So kami, uh, I travel a lot, kaya yung aking physique medyo ano, kasi I climb up in the mountain, sa Pilipinas, ganun din ginagawa natin. Uh, sa Aguanes, yung mga hard to find na summer, yung mga area invested. So, meron kami mga local connections sa area para i-guide kami sa ano. So, ayun. So, interesting. Actually, after this, na mag-lift na yung pandemic, no, yung COVID, a lot of uh, botanical people around the world is coming para itingnan yung collection ng ng Living Gallery. Kasi, yun na sinabi ko kanina, Philippines has the mega diverse in the vast collections of flora. No? Si Lawrence na kanina sinadjust niya maglagay ng orchid. Exactly yes. You need to put in some orchids in the area. So, ginawa ito ha. Remember, four months lang. Four months lang ginawa ito. So parang, sinabi ko nga dun sa isa kanina eh. Sabi niya, ang bilis naman ng ginawa. Parang, para hindi totoo. Sabi ko nga sa kanya, have you heard of the story Bernardo Carpio? Diba? Parang overnight lang natapos ano, natapos yung, yung, yung, yung project. Yun. So, personally, nakita ko ni Rans kanina at saka ni Daryl na nagdidilig. Ako mismo yung nag-aalala ng ang project kasi hindi mo siya pwedeng pabayaan ng diligan. Otherwise, makikita mo sila may mga dahon sila pero hindi pa sila married. Kumbaga, they are in the process of reviving. So I have to water them every day. Kasi iba yung ako yung water than yung tao ko yung water. So once they are established, I am sa mga tauhan ko. Pero right now, nararamdaman ko na ako dapat ang mag-aalaga. Kasi uh, yun yung intensity ng, ng need ng plants, nararamdaman ko hanggang kailan nila ako kailangan. Kaya ako mismo, every morning, ako yung I woke up at 5 o'clock para puntahan sila, dalagaan sila. May mga dahon yan sila, pero wala sila tugas. So you have to water them thoroughly every day, literally every day. Kasi hindi mo sila dinidiligan sa ugat, sa katawan sila nabubuha. So yung katawan nila naka-absorb na ng, ng, ng, ng water, ng moisture. So hindi yung, hindi yung ugat. Tapos yung mga pumps na yan, kailangan sa taas din mismo yun. Ah. Parang, parang kailangan sa taas. Hindi pwede yung didilugan mo lang sinasagaw pa. Hindi. So, pinag-aralan ko lahat siya, paano sila mag-survive. Kasi those plants, like, ayan, mga native natin yan, pero mahirap alagaan. Hindi sila, hindi sila easy. So, I have a connections with uh, mga landscapers natin, and nangyay ako ng advice sa kanila how to take care of the plants. So ayun, kaya personally ako yung nag-atsaga sa kanila for the time na hindi pa sila fully recovered. So in few months from now, yan, ito turn over ko na yan sa, sa in charge. Kung paano. Ayan. So that's it for the story of Arlen Arroys and also the Living Gallery uh, I hope na na kapit up tayo ng ano ng something na we can you know, i ano natin sa ating mga vlogs and hopefully uh, you can help us uh, increase the traffic kasi